acordamos en que rodearíamos juntos. <laughs> idea. Sin nada. Oye, papá, digo, tranquilo también, ¿no? Mi mamá está lidiando con <laughs> cosas. <laughs>